6. Yandaki resimlere bakalım ve cümleleri numaralandıralım. A. Benim adım Albert Einstein. Ben Almanyalıyım ve Almanım. B. Benim adım Mozart. Ben Avustralyalıyım. C. Benim adım İbrahim Kutluay. Ben Türkiye'liyim ve Türk'üm. Ç. Benim adım Jean Reno. Ben Fransalıyım ve Fransızım. Benim adım Bay. Ben Çinliyim. Benim adım Ömer. Ben Nijeryalıyım. Dinleme. Tanışalım. 7. 1. Metni dinleyelim. Boşlukları dolduralım. Ad, uyruk. Yazma. 8. Aşağıdaki cümleleri kullanalım ve sınıftaki arkadaşlarımızla bir diyalog yazalım. Senin adın ne? Nasılsın? Nerelisin? Memnun oldum. Konuşma. 9. Kitabı kapatalım. Aynı soruları arkadaşlarımıza soralım.